ամեն բան լավ է։ Աֆրիկացի մի թակավոր իր մանկության ընկերն էր։ Այդ ընկերը սովորություն ուներ ամեն պարագայում ասել. ամեն բան լավ է։ Մի անգամ թակավորը որս է անում, իսկ ընկերը զենքն էր լիսկավորում։ Ընկերն ինչ որ բան այնպես չէր արել, եւ երբ թակավորը կրակեց, նրա աջ ձեռքի բութը փոկվեց։ Ընկերը սովորականի պես ասաց. Ամեն բան լավ է։ Ինչին թակավորը պատասխանել. Չէ, լավ չէ։ Եվ ընկերոջը բանտարկել տվեց։ Անցավ մոտավորապես մեկ տարի։ Թակավորը որսերանում իր կարծիքով անվտանգ տեղերում։ Բայց անսպասելիորեն հարցակվեցին մարդակեր ցեղերը։ Նրանք թակավորին ու իր շքախմբին գերի բերցին։ Մարդակերները բոլորի ձեռքերը կապեցին, փայտ դիզեցին գերիներին զոհելու համար։ Բարձրացրին գերանը, որին պիտի կայպային զոհերին։ Նրանք արդեն պատրաստվում էին կրակը վառել, երբ նկատեցին, որ գերիներից մեկի բութ մատը չկա։ Նրանք սնահավատ էին եւ մարմնի վրա թերություն ունեցող մարկանց չէին ուտում։ Վարդակենեն անմիջապես արձակեցին թակավորի ձեռքերը եւ բաց թողեցին։ Թակավորի խիղճը սկսեց նրան հանդիմանել ընկերոջ նկատմամբ իր կատարածի համար։ Մինչդեռ նա իր ամբողջությամբ փաստորեն փրկել էր իր կյանքը։ Տուն վերադառնալուց հետո անմիջապես գնաց բանտ։ Դու ճիշտ էիր, ասաց նա։ Գերոջ լավ էր, որ ես մատս կորցրի և պատմեց իր հետ կատարվածը։ Ցավում եմ, որ քեզ բան նետեցի։ Դա վատ էր։ Ավարտեց նա։ Չէ։ Առարկեց նրան ընկերը։ Դա լավ էր։ Ինչ ես ասում, ինչ լավ բան կա նրանում, որ դու մի ամբողջ տարի անցկացրիր բանտում։ Եթե ես բանտում չլինեի, քեզ հետ միասին այնտեղ կլինեի։ Աստվածաշնչում գրված է. Նրա համար մի լինի քանմիտ, այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջ կամքը, ամեն ատեն, ամեն բանի համար գոհություն ասեք Աստծո, ու հորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 17-20-րդ խոսքը։